उपासी नहीं रखते तो इनमें सबसे श्रेष्ठ गति किसकी होगी मृत्यु के पश्चात मजहब वाले की और रिलीजन वाले और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते इनमें हम्म। श्रेष्ठ गति किसकी होगी मजहब वाले हो गए रिलीजन वाले हो गए और जो ईश्वर को नहीं मानते जैसे कम्युनिस्ट तो इनमें श्रेष्ठ गति मृत्यु आप किस में है ये बताओ हम तो सनातन धर्म के हैं बस उनकी चिंता मत करो बैठिए सुनिए अभी जो देहात्मवादी होते हैं कम्युनिस्ट आदि चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान सुखदेव जी का यह कथन है कोई शरीर को ही आत्मा भले ही मान ले परंतु देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती कोई माने या ना माने तथ्य यही है जैसे कोई परलोक को नहीं मानता तो जी भर के पाप करता है उसकी मान्यता के आधार पर नरक नहीं है परंतु ईश्वरीय संविधान में नरक तो है युक्ति की दृष्टि से भी नरक का अस्तित्व है उसके मानने न मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता मरने के बाद उसे नरक मिलेगा ही श्रीमद बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है लिखा गया है जो देहात्मवादी हैं जिनके लिए आपने कहा कम्युनिस्ट चारवाक लोकायतिक और भी हो सकते हैं वे मरने के बाद स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं वृद्धारण्य उपनिषद के अनुसार नारकी योनि को प्राप्त होते हैं अब रह गई बात रिलीजन की रिलीजन शब्द के द्वारा धर्म का अनुवाद नहीं बन पाता है धर्म व्यापक तथ्य है और रिलीजन एक बहुत क्षुद्र आंशिक अनुवाद ही रिलीजन का धर्म का हो सकता है तो रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है जो ईश्वर का अस्तित्व मानते ही नहीं वो वैदिक भी हो सकते हैं सांख्यवादी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते लेकिन वेदों को प्रमाण मानते हैं ऐसा नहीं है कि जो वैदिक होगा वो ईश्वर को मानेगा ही आप चौंक रहे होंगे लेकिन बात सच्ची है पूर्व मीमांसक वेदों को प्रमाण मानते हैं कट्टर वैदिक हैं और ईश्वर का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते इसलिए वेदों को प्रमाण मानने वाले सब ईश्वर को मानते ही हैं ऐसी बात नहीं है छह दर्शनों में नैयायिक वैशेषिक ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं वेदों को प्रमाण भी मानते हैं सेश्वर सांख्यवादी योगी वेदों को प्रमाण मानते ईश्वर का अस्तित्व भी मानते उत्तर मीमांसक वेदांती वेदों का अस्तित्व प्रमा वेदों को प्रमाण भी मानते ईश्वर का अस्तित्व भी मानते निरीश्वरवादी वैदिक भी हो सकते हैं जैसे कि सांख्यवादी और पूर्व मीमांसक पूर्व मीमांसकों की मान्यता के अनुसार वो ईश्वर को न मानने पर भी देहत्याग के बाद स्वर्ग को प्राप्त करते हैं उनके यह स्वर्ग क्या है यन्न दुखे न संभिन्नम न चग्रस्त मनंतरम अक्षय सुख का नाम उनकी मान्यता के अनुसार स्वर्ग है देहत्याग के बाद उस जीवात्मा को सुखोपलब्धि होती है क्योंकि वैदिक विधा से उसने कर्मकांड का पालन किया है अब उत्तर मीमांसा की दृष्टि से विचार करेंगे तो गौड़ पादाचार्य जी ने एक संकेत किया वेदोक्त मार्ग पर कोई चल रहा है अब वो भले ही द्वैतवादी हो ईश्वर को माने या न माने सदाचार संयम वेदोक्त कर्म की प्रतिष्ठा वर्णाश्रम धर्म की सीमा में उसके जीवन में है उस सत्य के प्रभाव से अनुष्ठान के प्रभाव से कालांतर में वेदादि शास्त्र सम्मत ईश्वर के प्रति आस्था का उदय होगा वैदिक है तो वेदों का तात्पर्य जो पर ब्रह्म परमात्मा में सन्निहित है सर्वे वेदायत पदमा मनंती तो देहत्याग के बाद वेदोक्त कर्म कांड का पालन करने के कारण अथवा सांख्यों के अनुसार आत्मज्ञान होने के कारण तो सदाचार संयम से संपन्न जीवन होने के कारण भविष्य में ईश्वर की सहिष्णुता उसे प्राप्त होगी अब वेद बाह्य जो कुरान शरीफ बाइबल आदि को मानने वाले हैं वेद को नहीं मानते हैं लेकिन ईश्वर को मानते हैं और सदाचार संयम पूर्वक कदाचित जीवन यापन करते हैं उस सदाचार संयम के बल पर और अपनी विधा से उनके मत में जैसा ईश्वर है उसकी आराधना करने पर मानवोचित शील संयम से संपन्न जीवन यापन करने पर भविष्य में उनके जीवन में वेदों के प्रति आस्था उत्पन्न होगी और वेदोक्त ईश्वर के प्रति भी आस्था उत्पन्न होगी यह विधा है और ईश्वर के नाम पर जो पाप करते हैं चाहे कोई भी हो वैदिक अवैदिक उनकी अधोगति होगी उसके बाद फिर सन्मार्ग में उनकी प्रीति प्रवृत्ति होगी और कोई प्रश्न